そういうのか هنا سأعالجه رصد عدو في إيه صعيد واحد لاعب باق تبقى عدو واحد قتلت ثلاثة أحمي ظهوركم ولكن كما تعلمون من الأمام تفوق جماعي هذا محرج للغاية استعدت طبيعتي أمسك بهم مجددا أحتاج هذا سأدخر سأدخر نعم، نعم، نعم. أنشأت الحاجز سبايك بدأ العد اذهب إلى موتك نلت منهم بناء على معلوماتي لا تعطوهم فرصة للتمركز سوف أصبح كابوسهم سبايك انصرف أطلقت قنبلة سلب أقمت الجدار عدو واحد أه، فقط الأخير أتغافل عنهم ولا لحظة أحتاج هذا هل يحتاج أحد أي شيء؟ أحتاجها شكرا أهناك من يشتري هذه؟ شكرا انفجار المسح منطقة طاقة اكتملت التجربة اختفي مدهش ثبت المدفع أضع قنبلة تسرب خضعوا روبوت الإنذار ازرعوا ال Spike. ازرعوا ال Spike. تبقى عدو واحد قتلى سقطت ال Spike في إيه كابوسهم إلى حقيقة سقطت ال Spike في بي حصلت على ال Spike. تبقى عدو واحد وداعا يا شيخ دعوهم يحاولون الإمساك بي فقط تلقيم معا كشف المنطقة سبايك في اي أعيد التلقيم أعيد التلقيم سأعالجك هنا أعيد التلقيم تبقت ثلاثون ثانية حلفائي المعالج لأجلك الجميع تعمل دون مشكلة تحققوا مجددا رجاء أعيد التلقيم أعيد التلقيم ارتعدوا وهبوا spike. Close it. تبقى عدو واحد الأعداد الكبيرة تبقى الاحتمالات مفتوحة تذكروا ذلك احذروا احذروا من الأفضل أن تركض يا سوفا مسح المنطقة جار حجب الرؤية لا مهرب مني رصد عدو في بي دمر لا نحمل السبايك لدينا سقطت سبايك الوسط أنتم تحديدا جار حجب الرؤية مقزز آخر لاعب باق تبقت عشر ثوان واحد نحدد الهدف ثم نهجم أتفهمون؟ les jokes. قتالا جيدا أعيد التلقيم لاعب باق أستطيع السيطرة جيدا على أي منطقة احرصوا فقط على تغطية الأركان أيمكنني الحصول على هذا؟ شكرا أنا في كل مكان كشف المنطقة آخر جولة قبل التبديل آخر جولة يمكننا فيها استخدام أموالنا وقدراتنا لا تهدروا قوتكم النارية لا داعي للتفكير هذا عملي جار مسح المنطقة أمامنا الجدار أعيد التفكير تم محوها عدو واحد سقط ثلاثة آخر لاعب باق لم ينتهي بعد واجبه تبديل الجبهات كبير لننطلق فلدي أمور يجب تنفيذها سقطت ال spike في اي سقطت ال spike في اي ممتاز عدو واحد الموت قاس أليس كذلك؟ نحن فالورانت نحن مقاتلون أعيد التلقيم تبقى عدو واحد زرعت بايك رصد عدو في بي ظلال متحركة تم نشر الساتر الفوز بعد فوزنا ألقوا بأجهزتكم في إمدادا فحسب وأنا سأتولى إصلاحها شكرا أعيد التلقيم أيوة شكرا سأدخر شاهدوا وهم يتعثرون 小五